багшууд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За энэ маш чухал хуйла. Дэмжиж байгаа. Тэгээ энэ төрийн албаны ялангуяа сахилгын хариуцлагыг дээшлүүлэх, чангатгах энэ хамгийн том агуулгуудыг энд суулгаж өгсөн ийм хууль. Тэгээ энэ дээр би нэг хэдэн зүйл хэлье гэж бодож байна. За төрийн албаны одоо мөрдөж байгаа тухай хуулийн дээр төрийн албанаас чөлөөлөх үндслүүд маш тодорхой заагаад өгсөн байгаа. За энэ үндслүүд дотор заахта тодорхой хугацаанд төрийн албанд эргэж орох боломжгүйгээр халдаг. 1 жилийн хугацаанд эргэж орох хэрэггүйгээр 2 жилийн хугацаанд 3 жилийн хугацаанд гэдэг. За нөгөөх нь бүр төрийн албанаас нэг мөсөн чөлөөлөх ийм заалтууд бий. За энэ бол маш чухал сахилгын шийтгэлүүд өгөөд төрийн албан хаагчдыг алдаагаа ухамсарлах ийм боломжийг олгосон ийм сахилгын шийтгэлийн төрлүүд төрийн албаны тухай хуулийн дээр суутсан байгаа. За би энэ төрийн албаны тухай хуулийн сахилгын энэ заалтуудаа уялдуулж энэ ёс зүйн асуудлыг ярих гээд байгаа юм. За юу вэ гэхлээр Нэг үндсэн зарчим бол төрийн албан хаагчид албан үүрэг гүйцэтгэж байх үедээ аригтэн сохтуурах, мансуурах төрлийн ямар нэгэн үйлдэл гаргахыг ерөөсөө хуулиар нэгэнд хоригдсон. Энэ бол аригтэн сохтуурах сохтуурахтай тэмцэх тухай хууль арч хоригдчихсан, бусад төрлийн хуулиарч хоригдчихсан гэдэг. Тэгвэл хоригдчихсан энэ үйлдэлийг төрийн албан хаагч гаргавал яах вэ гэдэг асуудал одоогор нэгмөр хөөшлөгдөөгүй явж байгаа. Тийм учраас ёс зүйн асуудал дээр нь сахилгын шийтгэл хүлээлгдэг энэ төрөлдөө оруулаж төрийн албан хаагч албан үүрэг гүйцэтгэж байхдаа аригтан сохтурвал нэгдүгээр тодорхой хугацаанд төрийн албанд эргэж орох эрхгүйгээр төрийн албанаар чөлөөлдөг а хоёрдугаарт нэг үсэн чөлөөлдөг ийм хоёр хувилбарыг ямар нэгэн байдлаар энэ хуулинд суулгах шаардлагатай гэдгийг би хэлэх гээд байна. За энэ байр суурин дээр манай ажлын хэсгүү хэсгийн гишүүд төрийн албаны зөвлөлийн гишүүд маань ямар саналтай байдгийг. За хуулинд нэг мөр суулгах боломжгүй байдгийн бол төрийн байгууллагууд өөр өөрийн гэсэн хуулиар хүлээсэн чиг үүрэгтэй. Энийгээ дагаад өөрийн гэсэн онцлогтой Тийм учраас тэрийн албан хаагчдын сахилгын дүрм, ёс зүйн дүрм гэх мэт олон одоо асуудлууд гарах ёстой. Энийг дагаж засгийн газрын тогтоолууч гарах болов уу гэж би бодож байна. Энэ олон эрх зүйн баримт бичгүүд дотор төрийн албанд архийг эгнэгт халах тухай асуудлыг л шийдэх хэрэгтэй байна гэж би хэлээд байна. За энэ бол амьдрал дээр олон удаа харагдсан ч үү дээ. Ялангуяа өдөр тутам зэвсэг тусгай хэрэгсэлтэй харьцаж байдаг төрийн тусгай байгууллагуудын хувьд бол энэ маш хэцүү асуудал. Хажууд нь зэвсэг тусгай хэрэгсэл байж байдаг. Аригцсан согтуураа мансуурцсан хүн юу хийж болдог. Тийм учраас энэ асуудлыг ялангуяа төрийн тусгай албад дээр бол өөр өөрсдийнхөө онцлог тохирсон байдлаар хойшлох ёстой. За нийтлэг бол ер нь төрийн албан дээр аригцсан согтуурсан тохиолдолд ямар ч тохиолдолд халддаг халахтаа миний хэлсэн саяын хоёр За багийн батан мөрөгшүүн асуултанд хариулнаа. За сэргэлийн гишүүн одоо маш чухал асуудлыг гүндэж тавьж байна. Ер нь бол төрийн албанд алав өр гүйцэтгэж байхдаа арх согтруулах ундааны зүйл хэрэглэнэ гэдэг нь бол үнэхээр одоо тэр ажлын дэг журам, тэр ажлын бүтээл одоо бүх зүйлд одоо сөрөг нөлөөд. За зүгээр холбогд хуулиудад бол тэр арх ухтай албатай ажлын байранд арх уухгүй байх талаар одоо тодорхой заалтууд байна. Энд бол бид нэр энэ одоо төрийн албаны ёс зүйн хуулинд бол одоо энэ 8 дугаар зүйл гэж байгаа л да. 8 дугаар зүйл нь бол юу гэхээр а энэ төрийн албан хаагч тавигдах ёс зүйн нийтлэг шаардлага гэж байна. Нийтлэг шаардлагын 8-ын 2-ын 8-д 8-ын 2-ын 8-д албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа болон ажлын байранд согтуулах хундаа хэрэглэх олон нийтийн газарт мөрдөх дэг журмыг зөрчих гэсэн энэ одоо заалтыг энд оруулж өгч байгаа. ингээд оруулсан явж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол бид нэр энэ одоо нэлээд их судалгаа хийсэн. Олон газруудын энэ ёс зүйн дүрмэн дээр бол байдгийм байл Японых, Сингапурын, за Хятадынх гэдэг ол маш олон газруудынхыг судалсан. Тэгэхээр энэ заалтыг бол бус хуулиудад одоо хэрвээ байдаг ч гэсэн ёс зүйн одоо хуулиндаа бол байдаг учраас энийг энд оруулж өгч ингэж хуулийн төсөл тусгай явж байгаа. За Баатар зориг дарга тодруулах авилт дараа нь тодруулж асууя. Баатар зориг дарга э, төрийн олонны тайланд э, зүйлийн тайланд тусгацсан <coughs> ажлын байран дээр согтурах зөрчил э, хэд гарсан яаж буурч байгаа тэр талаар таа оронд хэлцв. болсноо тий. За сэргэлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Эхний ажлын дэд хэсгээс хариулж байгаа хариулт учраас нийтлэг байдлаар бас эхлээд хэлье. Санхүүжил шаардахгүйгээр, хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр, хугацаа шаардахгүйгээр ажлын үр дүнд хүргэдэг одоо механизм зохицуулт болвол ёс зүйн харилцааг зохицуулж байгаа энэ хууль байгаамаа. Энтэй холбоотойгоор тодорхой асуулт асуулаа альбан үүргээ гүйцэтгэж явхдаа ажлын байран дээр архитан согтуурсан энэ үзэгдэл дээр бол төрийн албаны зөвлөл эвлэрэхгүй байгаа. 2019 онд 98 зөрчил илэрсэн. 2020 онд 37 зөрчил яг энэ үйлдэлээр 2021 онд 75 зөрчил 2022 онд 153 одоо зөрчил илэрсэн. Эдгээр бол зөрчлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад албан үүргээс нь халах хүртэл төрийн албанаас чөлөөлөх хүртэл одоо үйл ажиллагааг бол явуулж байгаа болно. За баярлалаа. Арх хориглох асуулууд гарсан ерөөсөө тийм ярихгүй маань. За энэ за эхлээд зочид танилцуулъя тэгээд сэргэлэн гишүүн тодруулж асууна. Улсын хурлын гишүүн Дамдын сүрэнгийн өнөр боллоор Жаргал тулгын Эрдэнэт Чинбатын ундрам нарын урилгаар Сэлэнг аймгийн Баянгол сумын ерхий боловсролын сургуулийн 9 ВГ ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. Та бүхэнд сурлагын өндөр амжилтыг хүсье. За төдвийн сэргэлэн гишүүн тодруулсан. За тэгэхээр энэ тавигдах шаардлаган дээр бол зүгээр хориглон л гэж байна. Энэ хоригдсон залдуудыг зөрчүүл яах юм гэдэг асуудал чинь сахилгын шийтгэлтэй холбоотой юм аа. Зөрчсөн хүнийг яах юм? <coughs> Хална гэдэг хойшлогдож өгөх ёстой юм. Зүгээр толгойг нь хилээд нэг удаа загнаад хоёр дахь удаадаа цалингийн хасаад ингээд ингээд өнгөрөөгөөд амьдрал дээр яваад байгаа. Халах тухайн асуудал тухайн байгууллагын даргын үзмжийн тухайн асуудал болчиход байгаа юм. Тийм учраас энийг хуульчилж өгөх ёстой. Ер нь Мансуурсан төрийн албан хаагчийн өмнө Монгол улсын иргэн очиод асуудлаа шийдүүлнэ гэж хэзээж байхгүй. Хөлөө хатсан далжгалсан юмны өмнө очиод тийм учраас шууд халдаг болох хэрэгтэй. Тэгвэл ганцхан энэрэнгүй гэдгийм үү үйлдэлээ ухамсарлах боломжийг олохын тулд нэг жилийн хугацаатай эргэж олох орох эрхгүйгээр халаад тэгээд э, архинаас гараад эргээд орж болдог. Эсвэл бүр ноцтой гэж үздэг юм ба шууд халддаг л байх хэрэгтэй. За багийн батан мөрөгшөө ажлын хэсгийн ахлагч Эсцүү сахилга хариуцлагын байнгын орондоор хариулна. За төслийн 16 дугаар зүйл төрийн адуу агч ёсуу хариуцлах хүлээлт гэж байгаа. За энд бол 16-гийн 1-ийн 1-д нь говьд гарагчд олонний өмнө уучлалт гуйхыг үүрэг болгох, ганцаарчсан хэлбэрээр сануулах, байгуулгын одоо алуун агчдын өмнө нээлттэй сануулах. За 16-гийн 1-ийн 4-т одоо төрийн алуунаас халах гэж байгаа. Энэ одоо зөвлөлд бол одоо ахтай холбоотой. За сэргэлэн гишүүнтэй бол үнэхээр одоо санал нэг байна. Монголын одоо ард иргэд төрийн албааг согтуу төр одоо төрийн албан агчийн урт талд очиж үйлчлүүлнэ гэж бол байхгүй. А хэрвээ ингэх юм бол одоо дампуур. За энэ утгаар одоо энэ төрийн албанаас салах хүртэл арга хэмжээг одоо энэ дээр зааж өгсөн юм. За энэ дотор бол арх ууд цогтуурхаас гадна а мөн одоо ёс зүйн олон зөрчлийг гаргасан, давтаж гаргасан төрөө алуун тэнцэхгүй гэдэг олон шаардлагууд байгаа учраас энийг бол төрөө алуунаас халах гэдэг одоо ийм зөвчлөөр нь 16-гийн 1-ийн 4 За содмын чин зэрэг гүшүүн.